guy. Are you friendly, boys? And here we go for the last Canadian conflict at PRZ. I am playing here with, uh, with Felix from Foxtrot. Uh, our mission for the morning is to protect this building, which is the bank. There is a, an hostage in it, and we need to protect him. Attention! Ah, it's fucking sleepy and it's raining ice. Contact, contact, contact dehors, contact dehors, il passe Il passe à gauche hey, Are you blue? Oh Bon Oh shit. Sont positionnés où Red ou blue Ça avance, ça avance, ça avance, ça avance. Attention, ça avance. Out Out! Out! Well, that was a friend fire. Ah, je t'ai touché, Carlis Putain, c'est vous qui m'avez poigné dans les fesses It, it. So Felix avenged me killing the, that friendly and there was too much friendly fire these days. In the corner of the building, right there. Man, hit man's in the window, first window across. Ah, the sniper? Yeah. Okay. Vous avez l'otage là Ok. Bon, faut les retenir là. Boom! In the head. Got him. Mais je sais pas, il est rendu où euh, Je pense qu'il est dans le couloir. Ok. Un là Il faut les tenir, on a l'otage, il faut les tenir. Nice, nice. Adji, ah, t'as tapé PQ De quoi Tu ah. Ouais. Oh, les Oh, oh J'ai du mouvement bleu dehors qui nous flanque par la droite, de loin. Alright, so on this game, bounce don't count. But this guy haven't been real fair play, right? I agree on that. How much you got, Nova? Dude, I can't see. Did you hit me? No, you're good. No fucking rule. You okay? No, I got I this for Believe, man, it's true. <laughs> so whenever you don't see if there was a ball break, you can continue playing. That's it. Man, don't agree. And I que j'ai been too fair play. Il faut que tu saches. Hein Il y en a plein ici des bleus. Ouais. J'en ai vu 3-4 qui couraient au fond jusqu'à notre base, donc ils vont peut-être nous prendre par l'air. Ok. Il y en a, il y en a. Je l'ai pris. Un en moins. Il y a un chapstick à prendre. Allô Avec moi là, allô J'ai des bleus ici Oui, là. Hein, Je la rentre pas. ils sont là. Ils sont à gauche. Premier, attends, premier bunker. Il y, a, il y a le slapstick, premier, deuxième bunker à gauche. C'est un vert avec des, petits, des petites barres en bois. Attention, ils sont bien cachés derrière. Ah! Well, that's it for this game. There was a lot more, but I had to cut. Um, and I haven't played on the, the afternoon because I was eh? completely sucked up ah, and frozen. Ouais, j'ai dit coller vite. Et eh, attention, je passe. Ah vite, Ryan Ouais, je suis raide. Allô, allô